que aquesta anomalia que fa més de 100 anys que dura la ciutat de Barcelona es corregeixi i, per tant, en el, durant el 2017 puguem dir que la, que, que, la, que la Sagrada Família ja té una llicència en va ser un projecte constructiu. Per nosaltres és important que a l'hora d'abordar el tema del, del projecte de la llicència, de l'objectiu de la llicència, també aconseguim doncs, desenvolupar algunes actuacions en el que és l'entorn més immediat, espai públic, mobilitat, qüestions que ens sembla que quan, qualsevol projecte ha de contemplar des de l'inici.